ल सबभन्दा सुरुमा चाहिँ तपाईँकै इन्ट्रोडक्सन दिनुहोस् होइन कहाँ बस्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ अनि किन यो क्षेत्रमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ अनि तपाईँको एक्सपेक्टेसन के छ यो मैले जुन चाहिँ यो फाइभ डेजको से सेसनमा तपाईँको एक्सपेक्टेसन के छ सबभन्दा सुरुमा नमस्ते सरलाई पनि अनि अर्को साथी पनि आउँदै हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि मेरो नाम अक्षय कुमार यादव म चाहिँ अब ठेगाना भन्नुपर्दाखेरि रौतहट जिल्ला गरौडा नगरपालिकाबाट म बिलङ गर्छु मेरो अब एजुकेसन क्वालिफिकेसन भन्दाखेरि म ब्याचलर कम्प्लिट गरेर मास्टर्सको सेकेन्ड सेमेस्टरमा छु अहिले अनि अब प्रोफेसनल क्यारियर भन्दाखेरि चाहिँ मेरो अब काम गरेको सेभेन इयर्स कम्प्लिट भएर एट इयर्समा लागेको छ अहिले ए के कुन फिल्डमा काम गर्नुहुन्छ हजुर म माइक्रो फाइनान्स सेक्टरमा काम गर्छु विप्रोक्स लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडमा हजुर हजुर ए हजुर ओके अहिले चाहिँ म यहाँ ब्रान्च म्यानेजरको रूपमा कार्यरत छु हाल मेरो कार्यक्षेत्र रूपन्देही जिल्ला हो अहिले that's great that's great okay so तपाईँको के अरे फर्दर यो सेसनबाट चाहिँ के चाहिँ मलाई यो सेसनमा चाहिँ के चाहिँ मिटअप गर्न मन छ सो सो द्याट म पनि सायद त्यो डेलिभर तपाईँलाई दिनको लागि तपाईँको फर्दर भनौँ न फ्युचरमा चाहिँ कस्तो कस्तो टाइपको लाइफ स्टाइल तपाईँले सोच्नु भएको छ अथवा के छ तपाईँको त्यो त्यो एउटा जुनुन हुन्छ नि मान्छेको हजुर हजुर अब मेरो जुनुन पनि कस्तो छ भन्दाखेरि अब पहिल्यैदेखि हुन त म तपाईँलाई लगभग पाँच छ वर्षदेखि पहिल्यैदेखि म फ्लो गरिरहेको छु है सिमोन दाई भनेर यो जुन तपाईँको यो आइडी छ नि म सुरुदेखि नै तपाईँलाई फ्लोअप गर्दै आइरहेको छु अब हुन त म भित्र पनि अब त्यो त्यति चासो नभएर होला पहिल्यै नभए म पहिल्यै तपाईँलाई फ्लो जसरी गरेँ अब अलिक डिपली गरेर तपाईँसँग कुराकानी गरेको धेरै कुरा जानिन्थ्यो होला तर म आफैले पनि अब यो विगत एक डेढ वर्षदेखि अलिक एक्सप्लोर गर्दै जाँदाखेरि विशेष गरेर यो छ महिनादेखि लास्ट सिक्स मन्थदेखि चाहिँ मैले अलिक बढी एक्सप्लोर गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि अब अनलाइन बिजनेस जस्तै अब एफिलिएटमा प्रमोट गर्ने अरूको ब्रान्डलाई होइन अनि अब यो बिटकोइन त हुन त अब बाहिरतिर बिटकोइनको त एकदम तपाईँको हाकार नै छ अब अहिले यहाँ नेपालमा चाहिँ ब्यान्ड गरेर हो <laughs> तपाईँको अनि यो अब मैले यो सिङ्गापुरको यो हङकङको यो मान्छेहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले उनीहरू चाहिँ लास्टमा सबै कुरा गर्छ अनि बिजनेसको कुरामा गइहाल्छ उनीहरू चाहिँ तपाईँको अनलाइन बिजनेस ओरिएन्टेड अलिक धेरै नै मान हुने रहेछ क्या तिनीहरूको माइन्डै अलिकति त्यस्तै माइन्डेड मान्छे रहेछ उनीहरूले लास्ट टाइम लास्ट टाइममा कुरो चाहिँ तपाईँको त्यही बिटकोइनको ट्रान्जेक्सनमा लगिदिने त्यसपछि एउटा एफिलिएट मार्केटिङको ट्रान्जेक्सनमा इकोनोमिक्स अनलाइन बिजनेसको कुरामा लग्ने अब मेरो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि उहाँहरूले आखिर त अब कसैले न कसैले गरेर त यो भएकै छ नि मानव अब यो Facebook ads Google ads ads जब आखिर मान्छेले नै चलाएको अब हामीले अथवा मैले किन नसक्ने भन्ने कुरो हो क्या खासमा म यो विषयहरूमा चाहिँ अब यो कसरी हुन्छ कसरी गर्न सकिन्छ अब यो मैले एक्लैले गर्ने होइन अब एक त पहिला अब सिक्नु पर्यो कसैकोबाट त्यसपछिबाट अब उहाँहरूको टिम टिममा रहेर यो पनि अब टिम हुँदो रहेछ यसको पनि अब यो काम गर्ने जसरी अब पब्जीको टिम हुन्छ त्यसरी यो तपाईँको यो फ्रिल्यान्सिङ भनौँ न खासमा मैले चाहिँ यो फ्रिल्यान्सिङको रूपमा लिएको छु क्या अब आफ्नो अफिसियल काम छँदैछ होइन तर यो कामहरू पनि अब फ्रिल्यान्सिङ हुन्छ कसैको दबाबमा बस्नु परेन आफ्नो फ्रिल्यान्स तरिकाले सर्भिस डेलिभर गर्न सकिन्छ अनि त्यसले अब आफूलाई पनि इन्कम भयो अर्को कस्टमर पनि सेटिस्फाइड भयो आफ्नो इफिसियन्सी पनि बढ्दै जान्छ अनि अब त्यही हो मेरो ओभरअलमा चाहिँ अब अरू पनि होला छुटेको होला अब बिस्तारै सिक्दैपछि थाहा हुन्छ ठिकै छ तपाईँको मेनले मुख्य गरेर चाहिँ भनेपछि मैले बुझेँ तपाईँ निकै नै के अरे डेफमा धेरै कुराहरू सर्च आउट गर्दै हुनुहुँदो रहेछ है हजुर र म तपाईँलाई के अहिले हामी के आजको यो सेसन विशेष गरेर हामी प्राय सिलाबस मात्र हेर्छौँ है सिलाबस मात्र हेर्छौँ प्राय चाहिँ हामीले यो सेसनमा के के कुरा सिक सिक्छौँ अनि त्यस पछाडि त्यसमा पनि अब अझ इम्पोर्टेन्ट तपाईँहरूलाई इम्पोर्टेन्ट लागेको सेलेक्सनलाई सिलेबसमाथि हामी विशेष गरेर हामी सिक्छौँ कुरा गर्छौँ त्यो माथि त्यो माथि चाहिँ है सुनिराख्नु भएको छ हजुरले आई थिङ्क नेटको केही प्रब्लम छ हामी कनेक्ट हुन सक्छौँ वेट गर्नु होला हेलो हेलो हेलो ल तपाईँको नेट अलिकति प्रब्लम भएछ के अरे आकाश आकाश सर हाम्रो समीप समीपजी पनि आइसक्नुभयो ओके अब ठ्याक्कै हामी इन्ट्रोडक्सन सेसनमा नै थियौँ समीपजी आज थोरै हामी म आफै लेट भएँ मेरो पर्सनल थोरै कामले गर्दा पनि लेट भएँ सो तपाईँले अघि नै आठ बजे नै म्यासेज चाहिँ गर्नुभएको रहेछ गुड इभिनिङ छ तपाईँलाई पनि समीपजी आवाज सुनिराख्नु भएको छ तपाईँको आवाज चाहिँ यता आएको छैन उहाँको मिक अफ रहेछ नि त सायद माइक माइक म्युट रहेछ तपाईँको मुनिपट्टि माइक अन गर्नुहोस् त ओके अहिले डन द्याट्स फाइन हाम्रो आकाश सरले चाहिँ आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिइसक्नु भएको छ हामी इन्ट्रोडक्सन सेसनमा छौँ तपाईँको नि थोरै इन्ट्रोडक्सन दिनुहोस् कहाँ बस्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ अनि त्यस पछाडि वाट्स यो फर्दर प्लानिङ थोरै हामीलाई सुनाउन सक्नुहुन्छ सेयर गर्न सक्नुहुन्छ नमस्कार सर म समीप नौपाए म चाहिँ अहिले पोखरामा छु मेरो घर यहीँ कास्की नै हो अनि मैले बिएससी बिएससी सकेको रिजल्ट आएको छैन अनि के अरे अहिले इन्टरनेटको चाहिँ एकदमै सञ्जाल राम्रो छ त्यही भएर हजुरसँग केही क्या लिउँ भनेर द्याट्स गुड यो के छ तपाईँको अब बिएससी भनेपछि तपाईँको फर्दर फ्युचर प्लान के छ बिजनेसमा जाने कुनै जब स्पेसिफिक गर्ने के छ मेरो पिएससी बोट बोटनी हो प्लान्टहरूको बारेमा हो हजुर हजुर अब टेक्निकल त होइन तै पनि मलाई टेक्निकलमा नै इन्ट्रेस्ट छ द्याट्स ग्रेट द्याट्स ग्रेट पैसा छ आज आज टेक्नोलोजीसँग पैसा छ आकाश सर अनि समीप सर तपाईँहरू यो कुरा चाहिँ मान्नुपर्छ आज टेक्नोलोजीसँग पैसा छ किनभने म पनि यो इन्डस्ट्रीमा किन छु बिलङ गरिराखेको छु लागिराखेको छु भने बिकज आई नो टेक्नोलोजीसँग पैसा छ किनभने म मेरो म पनि थोरै तपाईँहरूसँग आफ्नो इन्ट्रोडक्सन पनि राख्छु अनि समीपजी तपाईँ त पोखरा नै हुनुहुँदो रहेछ कति कति भयो हामी कनेक्ट भएको तपाईँ र हामी कनेक्ट भएको हजुर केही महिना भयो तपाईँलाई मैले देखिरहेको थिएँ ओके ठिकै छ पोखरा नै भनेपछि म नै पोखरा नै बस्छु हामी के अरे तपाईँ फिजिक फिजिकल्ली पनि आउनु होला मिटअप गरौँला मेरो विशेष गरेर पोखरामा अरू पनि यो के अरे सर्भिसहरू मैले फ्लो गर्छु एक्सेप्ट अनलाइन बिजनेस बाहेक है सो आकाश सरको अघिको जुन कुरालाई म थाती राखेर म तपाईँको कुरामा पनि आउँछु अनि त्यस पछाडि हाम्रो सिलेबस पनि हेर्छौँ र सुरुमा चाहिँ म आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिन्छु है सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ मेरो नाम साइमन राई है अनि दुई हजार अठारबाट लगभग आजभन्दा करिबन पाँच वर्ष अगाडिदेखि यो क्षेत्रमा म continuously as a online entrepreneurship भन्छु एन्टरप्रिन्यरसिपको रूपमा चाहिँ मैले चाहिँ काम गर्दैछु है मेरो जन्म भएको जन्म चाहिँ पूर्व हो र अहिले बसाइ करिबन तपाईँको आठ आठ वर्ष जति हुन लागेको छ यो पोखरामा बस्दै आइराखेको छु र यो यो करिबन मैले यो टु थाउजन्ड एटिनभन्दा अगाडि म पनि आकाश सरलाई थाहा छ थाहा छैन म चाहिँ जब गर्थेँ अनि समीपजी म पनि जब गर्थेँ आई वाज डुइङ बिगिनिङ फेजमा मैले फोर्टी फोर्टी फाइभ हन्ड्रेडको जबबाट मैले स्टार्ट आफ्नो करियर गरेको थिएँ र मैले तपाईँको चाहिँ uh, करिबन टु इयर्स काम गर्दा मैले करिबन टु इयर्स तपाईँको चाहिँ यो Himalayan Java one of the नेपालको तपाईँको वर्ल्डकै सेकेन्ड लार्जेस्ट कफी हाउसेसमा पर्छ सो टु इयर्स मैले त्यहाँ काम गरिराख्दाखेरि मलाई जुन एक किसिमको चाहिँ के फिल भयो भने हामी मान्छेसँग एकदमै लिमिटेड लाइफ छ अनि मलाई पर्सनल्ली पनि स्टिल पनि के लाग्छ भने है आकाश सर समीप सर मलाई स्टिल पनि के लाग्छ भने हामी मान्छे हो हामी धेरै बाँच्ने भनेको एटी इयर्स होला वान हन्ड्रेड इयर्स होला सिक्सटी इयर्स होला होइन सो यो यो लिमिटेड लाइफमा I want to do something unlimited अनि सो म त्यो कुरालाई त्यो कुराले गर्दाखेरि हर बार मैले जब गर्दा पनि यही कुराहरू माइन्डमा हिट गरिराख्थ्यो थियो क्या मलाई है त्यो कुराले हिट गरिराख्थ्यो थियो र अब फर्दर बढ्न त बढ्ने आफूसँग केही छैन टेक्निकल नलेज छैन बोल्ने स्किल्स छैन तपाईँको चाहिँ मार्केटिङको नलेज छैन सेल्सको नलेज छैन होइन तपाईँको चाहिँ कम्प्युटर पढेको होइन होइन सो लिटरल्ली म चाहिँ कहाँबाट स्टार्ट गर्ने भन्ने कुरा म त्यो त्यो बेलादेखि नै सोचिरहेको थिएँ कि अनि अघि जुन चाहिँ आकाश सरले भन्नुभयो होइन समीप समीपजीले भन्नुभयो मलाई यति एउटा कुरा थाहा थियो टेक्नोलोजीसँग पैसा छ टेक्नोलोजीमा पैसा छ I have to adapt it म कम्प्युटर पढेको मान्छे होइन म कम्प्युटरमा इन्ट्रेस्टेड मान्छे पनि थिइनँ तर मलाई यति एउटा कुरा थाहा थियो कि यो टेक्नोलोजीलाई चाहिँ अब मैले छोड्नुहुन्न यो टेक्नोलोजीलाई मैले छोड्यो कि I think I lose I lose so many things भन्ने कुरा मलाई त्यति लाग्थ्यो र मैले त्यति बेला तपाईँहरूलाई भन्छु होइन मैले अलरेडी पनि मेरो स्टोरीमा त्यो भनेको पनि छु होइन त्यति बेला मैले जब यहाँ सर्भाइभ पनि हुनु पऱ्यो होइन बाहिरबाट आएको मान्छे भ्यालीमा सर्भाइभ हुनु पऱ्यो अनि धेरै स्ट्रगल गर्नु पऱ्यो अनि बिगिनिङ फेजमा कसरी चाहिँ यो इन्टरनेट बिजनेसमा हल्का फुल्का सुनेको मसँग एउटा एकदमै सानो मोबाइल थियो त्यति बेला माइक्रोम्याक्स भन्ने फाइभ थाउजन्डको मोबाइल थियो होइन त्यो के अरे गुगलमा गएर मैले सर्च गर्थेँ क्या त्यो बटन सर्च गर्थेँ अनि सर्च गर्दाखेरि चाहिँ अनलाइन अनलाइन क्षेत्रमा कमाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू थुप्रै मैले पनि यसरी सुनेर इम्प्रेस भएर अनि सुरुवात कहाँबाट गर्ने त होइन त्यो कुरा खोज्दै खोज्दै खोज्दै गर्ने क्रममा एकजना अनुज भन्ने हुनुहुन्छ उहाँसँग कनेक्सन भयो र फाइनल्ली मैले उहाँ चाहिँ केही समय अगाडि नै उहाँ यो क्षेत्रमा लाग्नुभएको रहेछ र मैले कसरी सुरुवात गर्ने भनेर उहाँलाई सोधेँ सोधिसके पछाडि उहाँले यो यो कुरा चाहिन्छ भन्नु उहाँले के भन्नुभयो भने ल्यापटप चाहिन्छ भन्नुभयो अनि त्यस पछाडि तिम्रो चाहिँ फी पेमेन्टहरू पनि लाग्छ भन्नुभयो मलाई होइन तर मसँग त त्यति बेला त पैसा थिएन होइन बिकज आई आइएम बिल म चाहिँ कस्तो फ्यामिलीबाट बिलङ गर्छु भने एकदमै तपाईँको लो मिडल क्लास फ्यामिलीबाट बिलङ गर्छु होइन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि मनमा चाहिँ एउटा कौतूहल छ कौतूहलता छ के छ भन्दाखेरि होइन म यो लिमिटेड लाइफमा बस्नुहुन्न अनलिमिटेड काम गर्नुपर्छ भन्ने एउटा कौतूहलता छ तर त्यो पनि भइरहेको छ फेरि मसँग रिसोर्सेस छैन होइन के छैन मसँग ल्यापटप छैन मसँग इन्टरनेट छैन मसँग चाहिँ तपाईँको फर्दर बिजनेस गर्नको लागि फेरि एक्स्ट्रा फी पनि लाग्छ भने छ होइन सो आई डिसाइडेड मैले के डिसाइड गरेँ भने होइन जिन्दगी हो म लोनै गरेर गर्छु यार एक दुई लाख लोनै गरेर गर्छु जिन्दगीमा एक दुई लाख लोन त तिर्न सक् सक्छु होला नि भन्ने मलाई त्यो बेला आँट आयो क्या द्याट्स द त्यो एउटा सानो करेजले गर्दाखेरि अब त्यो सानो एउटा करेजले गर्दाखेरि मैले त्यस पछाडि एक लाख लोनबाट आफ्नो यो बिजनेसको करियर स्टार्ट गरेको थिएँ मैले सेकेन्ड ह्यान्ड ल्यापटप लिएर बिल्कुलै तपाईँको चाहिँ प्राय के त्यो तपाईँको चाहिँ प्राय एउटा सानो स्पेस सेटअप गरेर त्यसरी आफ्नो करियर ड्राइभ गरेर आज मसँग करिबन all over country all over Nepal five hundred plus टिमहरू हुनुहुन्छ एकदमै राम्रो कसैले आफ्नो के अरे कम्पनी रन गरिराख्नु भएको छ जस्तो एकजना विजय कुमल भन्ने हुनुहुन्छ उहाँ उहाँ पनि लेटर अन मैले स्टडी गरिसके पछाडि उहाँलाई मैले ट्रेनिङ यसरी नै दिएँ तपाईँहरू जसरी हुनुहुन्छ एकदमै बेसिक लेभलबाट उहाँलाई कोचिङ गरेर त्यस पछाडि उहाँले आफ्नै अहिले कम्पनी रन गरिराख्नु भएको छ इ कमर्स साथी र तपाईँको बिजनेस भन्ने त्यस पछाडि अर्को हुनुहुन्छ एकजना सिलासी उहाँले आफ्नै टिचिङ संसार भनेर आफ्नै कम्पनी रन गरिरा गरिराख्नु भएको छ र फर्दर म के अपेक्षा गर्छु भने के म चाहिँ अपेक्षा गर्छु अथवा चाहिँ फर्दर फ्युचरमा मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ के डेलिभर गर्छु भने केही न केही समथिङ आई थिङ्क यो फाइभ इयर्सको ग्यापमा धेरै मेन्टर्सहरूसँग मैले लर्निङ गर्ने अपर्च्युनिटी पाएँ धेरै कुराहरू अनुभव गर्ने पाएँ यो इन्डस्ट्रीमा त्यो कुरा चाहिँ म त्यो कुरा चाहिँ म बाँड्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई द्याट्स इट त्यो कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई बाँड्न चाहन्छु राइट सो हुन्छ आजको टपिक्सतर्फ हामी लागौँ हुन्छ ओके र अघि आकाश सरले भन्नुभएको कुरालाई एकदमै म क्लारिफाई गर्छु अनि त्यस पछाडि हाम्रो टपिक्स पनि सरसर्ती हामी हेर्छौँ हामी के के यो फाइभ डेजको सेसनमा पढ्छौँ अनि त्यसमा पनि के टपिक्सलाई पिक गर्ने अझ मेन टपिक्सहरूलाई हामी पिक गरेर कुरा गर्छौँ जस्तो आकाश सरले भन्नुभयो जस्तै अहिलेको समयमा यो बिटकोइन फरेक्स होइन यो क्रिप्टो करेन्सी एकदमै चाहिँ तपाईँको चाहिँ बुम भएको छ इन्टरनेसनल मार्केटमा इभन हाम्रो मल्टिभर्सिटीमा पनि यो यो ट्रेनिङ हुन्छ होइन एकजना एक्सपर्ट हुनुहुन्छ जो तपाईँको करिबन आठ नौ वर्ष अगाडिदेखि उहाँले चाहिँ तपाईँको चाहिँ काम गरिर गरिराख्नु भएको एकदमै सक्सेसफुल्ली गरिराख्नु भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ सम्भवतः पाएसम्म तपाईँहरूलाई उहाँहरूसँग पनि मिटअप गराउँछु होइन किनभने मल्टिभर्सिटीको एउटा मेन मुद्दा के हो भने नि एउटा लर्न फ्रम एक्सपर्ट होइन तपाईँ कुनै पनि कुरा तपाईँहरू सिक्दै सिक्न चाहनुहुन्छ सिक्न गइराख्नु भएको छ भने चाहिँ एक्सपर्टबाट सिक्नु पऱ्यो जो अलरेडी एटलिस्ट पनि त्यो इन्डस्ट्रीमा five six years ten years टिकेर काम गरिराखेको छ त्यो एक्सपर्टहरूसँग मिटअप गरेर चाहिँ काम गर्ने एउटा उद्देश्य छ मल्टिभर्सिटीको आफ्नै उद्देश्य छ त्यो विषयमा पनि म तपाईँलाई सेयर गर्छु अनि क्रिप्टो करेन्सीको केसमा अघि आकाश सरले भन्नुभएको जस्तै के हुन्छ भने तपाईँहरूलाई एकदमै क्लियर पारिदिन्छु अनलाइन इन्डस्ट्रीमा दुई किसिमको प्रोग्राम हुन्छ है दुई किसिमको प्रोग्राम हुन्छ एउटा प्रोग्रामलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि स्किम स्क्याम भन्छु म चाहिँ त्यो प्रोग्रामलाई scheme scam Ponzi scheme right Ponzi scheme program हुन्छ जुन कस्तो प्रोग्राम हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो तपाईँको चाहिँ सर्टेन केही कुरा तपाईँ लगानी गर्नुहोस् यसको डबल हुन्छ भन्ने टाइपको हुन्छ कुनै होइन अनि त्यस पछाडि तपाईँको पैसा हाल्नुहोस् अटोमेटिकली पैसा आइराख्छ भन्ने टाइपको त्यो किसिमको प्रोग्रामहरू हुन्छ जसलाई म पन्जी स्किम भन्छु सायद तपाईँहरूले योभन्दा अगाडि सुन्नुभएको होला तपाईँको यस्तो पन्जी स्किम प्रोग्रामहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सुरु सुरुमा चाहिँ मान्छेलाई एट्र्याक्सन दिन्छ लोभ्याउँछ होइन तपाईँको चाहिँ एड तपाईँको पैसा हाल्नुहोस् यति हाल्नुभयो भने ट्रिपल हुन्छ फोर टाइम्स बढी हुन्छ भनेर चाहिँ एट्र्याक्सन गर्छ एउटा मिड पोइन्टमा पुगिसके पछाडि लर्ज अफ तपाईँको चाहिँ बन्च अफ मनी तपाईँको चाहिँ कम्पनीले कलेक्सन गर्छ र त्यस पछाडि कम्पनी स्वाट हुन्छ है र यस्तो यस्तो नामहरू सायद सुन्नुभएको होला योभन्दा अगाडि जोसियल भन्ने क्राउड वान भन्ने हाइपर भन्ने तपाईँको चाहिँ पुस्ट समथिङ इन्स भिडियो समथिङ यो किसिमको थुप्रै तपाईँको चाहिँ पन्जी स्किममा तपाईँको रन भएको प्रोग्रामहरू पनि थिए जस जुन चाहिँ यो यो कामै छैन कि यो किसिमको प्रोग्राम म त कामै छैन भन्छु यो यो किसिमको लागि चाहिँ कस्तो भन्छ कि यो चाहिँ टिम बनाउने काम हुन्छ क्या यसमा चाहिँ बुझ्नुभयो नि आकाश सर बुझ्नुभयो नि यसमा चाहिँ तपाईँको एकले अर्कोलाई नेटवर्क गर्ने अनि त्यस पछाडि त्यो अर्को नेटवर्क गरे बापत आफूलाई रिवार्ड मिल्ने त्यो टाइपको स्किम स्क्याम प्रोग्राम हुन्छ यसलाई मेरो तर्फबाट चाहिँ यसलाई ब्यान्ड गर्नुहोस् भन्छु म चाहिँ नगर्नुहोस् यो किसिमको यो जसलाई त्यो जोडेर पैसा कमाउने टाइपको प्रोग्रामहरू हुन्छ नि त्यो भनेको एउटा स्किम बेच्ने एउटा पन्जी स्किम दोस्रो किसिमको प्रोग्राम दोस्रो किसिमको प्रोग्राम कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि स्किल बेस्ड प्रोग्राम हुन्छ राइट र हामी यसलाई बढी बढी प्रायोरिटी दिएर काम गर्छौँ स्किल बेस्ड प्रोग्राम भनेको हो जस्तो करेन्टली हामीले मल्टिभर्सिटी भन्ने प्रोग्राम रन गरिराखेका छौँ अनि योभन्दा अगाडि युएस बेस्ड प्रोग्राम पनि हामीले रन गरेका थियौँ र स्टिल पनि त्यो प्रोग्राम पनि हामी रन गर्दैछौँ हाम्रो कम्प्लिटली टोटल्ली हाम्रो फोकस चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीसँग कुनै पनि टिमहरू आएर काम गर्यो भने त्यो टिम मेम्बरले के कुरा गेन गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामी प्रायोरिटी दिएर हामी चाहिँ काम गर्छौँ जस्तो स्किल बेस्ड प्रोग्राम भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि जस्तो समीपजी आकाश सर होइन तपाईँले आज सोसल मिडिया मार्केटिङ सिकिराख्नुभयो भने त्यो जिन्दगीभरि काम लाग्छ चाहे तपाईँले आफ्नो पर्सनल ब्रान्डिङ गर्नुहोस् चाहे त्यो आफ्नो बिजनेस गर्नुहोस् चाहे कुनै हर क्षेत्रमा तपाईँको सोसल मिडिया मार्केटिङ काम लाग्छ तपाईँले आज आएर भिडियो एडिटिङसँग नर्मल्ली कन्सेप्टहरू लिइराख्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो बिजनेसमा भोलि गएर अथवा आफ्नो जबमा आफ्नो कम्पनीमा कहीँ न कहीँ तपाईँले प्लस पोइन्ट ल्याउन सक्नुहुन्छ तपाईँले लेट सपोज भिडियो एडिटिङ सिक्नुभयो भने युट्युब गर्नु गर्नुभयो भने तपाईँले ब्लग एडसेन्स गर्नुभयो भने तपाईँले एफिलिएट बिजनेस गर्नुभयो भने तपाईँले डिजिटल मार्केटिङ सिक्नुभयो भने यो भनेको जिन्दगीभरि लाइफ टाइम लाइफ टाइम तपाईँ भनौँ न यो कहिले तपाईँको सकिँदैन क्या सर यसको फ्युचर स्कोप त्यो किसिमको छ क्या सो द्याट हामी हाम्रो मुख्य फोकस कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ कसरी यो स्किल बेस्ड प्रोग्रामलाई चाहिँ अझ चाहिँ मोर धेरै व्यक्तिहरूमा कसरी लाने होइन ताकि उनीहरूले पनि जसरी एउटा साइमन राई ट्रान्सफर्म भयो विजय कुमार ट्रान्सफर्म भयो सिलास ट्रान्सफर्म भयो श्रीराम ट्रान्सफर्म भयो त्यस्तै भोलिको अपकमिङ डेजमा आई वन्ट टु सी आकाशजीको एउटा लाइफ ट्रान्सफर्म भएको थ्रु द डिजिटली समीपजीको एउटा चाहिँ लाइफ ट्रान्सफर्म भएको I want to see that होइन राइट सो आकाश सर होइन तपाईँलाई फेरि पनि म तपाईँलाई भने कुनै पनि तपाईँले बाहिरको प्रोग्रामहरूमा जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि तपाईँलाई डाइरेक्टली खुद तपाईँ तपाईँहरूलाई यो बिटकोइनको यो क्रिप्टो करेन्सीको केसमा पनि तिन किसिमको करेन्सीहरू हुन्छ फर्स्ट फर्स्ट फेजको हुन्छ सेकेन्ड फेजको हुन्छ थर्ड फेजको हुन्छ होइन यो पन्जी स्किम भनेको चाहिँ थर्ड फेजको तपाईँको चाहिँ कोइनहरू हुन् हामीले जहिले पनि यदि इन्भेस्ट गर्ने हो भने हामीले फर्स्ट क्लासकोमा चाहिँ गर्नुपर्छ आकाश सर बुझ्नुभयो नि बिटिसी किनिराख्ने तपाईँ हजुर फर्स्ट क्लासको भनेको जहिले के हो त बिटिसी आज बिटिसी कलेक्ट गर्ने मान्छे टु एउटा बिटिसी आज कलेक्ट गर्ने मान्छे एउटा बिटिसीले तपाईँको two thousand twenty five to थर्टीमा मान्छेलाई मिलिनियर बनाउँछ त्यो पक्का कुरा हो तर जेन्युन जेन्युन कोइन किन्नुपर्छ जेन्युन जेन्युन ब्लक चेनमा चाहिँ हामीले चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुपर्छ बुझ्नु है नि आकाश सर है सो त्यो त्यो विषयमा मैले बोल्नुभन्दा अझ तपाईँको एट टेन इयर्स अलरेडी काम गरिसकेको एक्सपर्टसँग पनि म बिस्तारै कनेक्ट गर्दै जाउँला हामी काम गर्दै फर्दर फ्युचरमा गर्दै गयो भने र म तपाईँहरूलाई फेरि पनि के अवेर गर्छु भन्दाखेरि तपाईँहरूले एटलिस्ट पनि यो इन्डस्ट्रीमा आइसके पछाडि सर्टेन टाइम कम्तीमा पनि एक वर्ष सिक्स मन्थ टु इयर्स म मजाले यो इन्डस्ट्रीमा लर्निङ गर्छु बेसिकदेखि बेसिक कुराहरू सिक्छु भन्ने त्यो मानसिकता तपाईँहरूले राख्नुभयो भने नि पैसा भनेको यो इन्डस्ट्रीमा अटोमेटिकल्ली पछाडि तपाईँहरूले कमाउँदै जानुहुन्छ त्यसमा नो डाउट राइट सो अब हामी हाम्रो चाहिँ यो फाइभ डेजको सेसनमा कस्तो कस्तो कुरा चाहिँ पढ्छौँ म तपाईँहरूलाई यहाँ स्क्रिन सेयर गर्छु है त हुन्छ सर हुन्छ सर ओके समीपजी क्लियर हुनुहुन्छ समीपजी एक्सक्युज मी सर यो क्लासलाई रेकर्डेड गर्नु न बरु हजुरले हुन्छ ओके रे मैले एकदम हुन्छ म तपाईँहरूलाई रेकर्ड गरेर राख्छु यहाँ म त क्लास हुन्न कि जस्तो लागिरहेको थियो हजुर कस्तो भयो यो क्लासलाई म यहाँबाट ठिकै छ यसमा गएर हजुर राइट अलरेडी रेकर्ड नै रहेछ ठिक छ हामी अगाडि बढौँ हुन्छ हुन्छ सर ओके सो मैले यो सेसनलाई चाहिँ के भनेर एउटा चाहिँ नाम दिएको छु भने the financial freedom road map होइन त्यो पनि कुन इन्डस्ट्रीबाट अनलाइनको इन्डस्ट्रीबाट कसरी चाहिँ अनलाइनको इन्डस्ट्रीबाट चाहिँ एउटा अनलाइन इन्डस्ट्रीबाट चाहिँ एउटा चाहिँ फाइनेन्सियल फ्रिडम क्रिएट गर्न सकिन्छ त्यो एउटा रोड म्याप भनौँ न रोड म्याप सबभन्दा फर्स्टमा त हर कुरा गर्नु अगाडि त एउटा रोड म्याप कोर्न जरुरी छ राइट चाहे हामीले के अरे चाहिँ घर बनाऊ चाहे हामीले चाहिँ बिजनेस सुरु गर्नका लागि चाहिँ एउटा प्रोसेस गरौँ हर क्षेत्रमा एउटा चाहिँ सबभन्दा फर्स्ट फेज भनेको हामी के गर्छौँ त प्लान गर्छौँ रोड म्याप चाहिँ कोर्छौँ राइट कोर्छौँ अब त्यो रोड म्याप जब हामी कोरिसके पछाडि बल्ल दोस्रो स्टेपमा हामी के गर्छौँ त स्टेप चाल्दै चाहिँ हामी हिँड्छौँ होइन यो सेसनमा हामी यही नै गर्छौँ कि एउटा एउटा चाहिँ रोड म्याप चाहिँ क्रिएट गर्ने चाहिँ हामी यो सेसनमा चाहिँ काम गर्छौँ हुन्छ समीर सर आकाश सर सिर्फ हामी रोड म्याप क्रिएट गर्ने काम गर्छौँ र भ्याएसम्म मलाई लाग्छ यो सेसन भ्याउँदैन किनभने धेरै सिरिजहरू छ तर भ्याएसम्म हामी यो पनि गर्छौँ कि कसरी अलिकति प्र्याक्टिकल्ली काम गर्ने होइन त्यो कुरा पनि अलिकति हामी चाहिँ गर्ने चाहिँ कोसिस गर्छौँ यो सेसनमा है त हुन्छ सो अब हाम्रो टपिक चाहिँ के छ अबको हामीले यो विषयमा चाहिँ के के कुरा चाहिँ सिक्छौँ भन्दाखेरि इएसबिआई e कन्सेप्टको विषयमा एक दिनको लगभग वान वान आवरको हामी सेसन गर्छौँ इएसबिआई e कन्सेप्ट थाहा छ समीप सरलाई समीपजीलाई Samip sir ESBI e concept थाहा छ हाम्रो आकाश सरलाई थाहा छ एसबिआई e कन्सेप्ट थाहा छैन सर ओके एक दिन भ्याएसम्म भोलि नै हामी गर्छौँ इएसबिआई e कन्सेप्ट यो एकर्डिङ टु मान्छेको क्याटेगोरी हुन्छ नि हामी मान्छे म जस्तो सबभन्दा फर्स्टमा के गर्नु त भन्दाखेरि हामी मान्छे आफूले आफूलाई रिकगनाइज गर्नु पर्यो चिन्नु पर्यो होइन म को हुँ म कुन क्याटेगोरीमा छु म कुन क्याटेगोरीमा जान चाहन्छु होइन यो कुरा चाहिँ इएसबिआई e कन्सेप्टले चाहिँ एकदम क्लियर पार्छ सबभन्दा फर्स्ट भनेको चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ हामी के पनि कुरा गर्छौँ भने रिसोर्सेस रिसोर्स भर्सेस एउटा रिसोर्स र रिसोर्स फे रिसोर्सफुलनेस हुनुमा चाहिँ के डिफ्रेन्स हुन्छ त्यो विषयमा पनि हामी कुरा गर्छौँ अनि त्यस पछाडि नर्मल्ली मान्छेसँग चाहिँ के हुन्छ what exactly people does have होइन डज ह्याभ तपाईँको चाहिँ नर्मल्ली हरेक मान्छेसँग आकाश सरसँग पनि हुन हुने कुरा तपाईँको चाहिँ हाम्रो के अरे समीपजीसँग पनि हुने कुरा साइमन राईसँग पनि हुने कुरा चाहिँ के हो त नर्मल्ली हरेक मान्छेसँग चाहिँ के कुरा हुन्छ त्यो विषयमा पनि हामी कुरा गर्छौँ अनि त्यस पछाडि टाइप्स अफ इन्कमको विषयमा पनि हामी कुरा गर्छौँ होइन एक्टिभ र प्यासिभ इन्कम भन्ने सुन्नुभएको छ समीप सर सुनेको छु आकाश सर सुन्नु सुन्नुभएको छ हजुर अब एक्टिभ भनेको अब डाइरेक्टली इन्भल्भ भएर ड्युटी दिएर काम गरेर अर्निङ गर्ने हो प्यासिभ भनेको अब फ्रिलान्स भएर काम गरेर एक्ज्याक्टली होइन अझ अझ अझ त्यसलाई हामी डिपली हामी स्टडी गर्छौँ राइट तपाईँले भन्न खोज्नुभएको कुरा मिल मिल्ने मिल्न चाहिँ गएको छ होइन अझ तपाईँले भोलि यो क्लास सकेपछि छर्लङ्ग हुनुहुन्छ हामी त्यो विषयमा कुरा गर्छौँ अर्को भनेको चाहिँ अबाउट तपाईँको चाहिँ इन्कम स्ट्रिम्स एन्ड वाइट why and how to set up multiple income streams income earning पनि आम्दानी पनि तपाईँको चाहिँ कस्तो हुन्छ त सिङ्गल इन्कम भन्ने हुन्छ मल्टिपल इन्कम भन्ने हुन्छ हामी विशेष गरेर चाहिँ किन चाहिँ मल्टिपल इन्कमलाई चाहिँ फोकस्ड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी विशेष गरेर चाहिँ सिक्छौँ यो क्लासमा अर्को भनेको चाहिँ इम्पोर्टेन्स भेरी इम्पोर्टेन्ट तपाईँ तपाईँ हाम्रो लाइफमा चाहिँ चाहिने भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू के के हो त समीप सरले आफ्नो लाइफमा सोध्नुपर्ने मुख्य क्वेसन के हो त आकाश सरले आफ्नो लाइफमा सोध्नुपर्ने मुख्य इम्पोर्टेन्ट क्वेसन के हो त तिनवटा क्वेसनको विषयमा हामी डिस्कस गर्छौँ इभन म आफैले पनि सोध्ने क्वेसन हो यो तिनवटा क्वेसनको विषयमा हामी कुरा गर्छौँ अनि नर्मल्ली भिजन मिसन यो यो विषयमा हामी कुरा गर्छौँ नै डेफिनेटली अनि त्यस पछाडि what are the things major present लाइफलाई एउटा चाहिँ प्रेजेन्ट लाइफ चाहिँ पर्फेक्ट छ भनेर मेजर गर्ने फ्याक्टरहरू के के छ त होइन त्यो विषयमा हामी डिस्कस गर्छौँ जस्तो समीप समीपजी समीप सरको अब अहिलेको प्रेजेन्ट लाइफ एकदम पर्फेक्ट छ भन्ने भनेर चाहिँ त्यो कुरालाई क्लारिफाई गर्नका लागि चाहिँ के के कुराले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ जस्तो आकाश सरको चाहिँ अहिले त हामी मान्छे हो के अरे बाँच्ने भनेको त प्रेजेन्ट लाइफमा हो नि राइट हो कि नै हामी त पास्टको कुरा पास्ट गइसक्यौँ फ्युचरको कुरा भोलि आउँछ हामी जिउने भनेको त प्रेजेन्ट हो सो यो प्रेजेन्ट लाइफमा चाहिँ पर्फेक्ट लाइफ छ कि छैन त्यो के कुराले चाहिँ मेजर गर्ने मापन गर्ने नाप्ने होइन त्यो विषयमा पनि हामी कुरा गर्छौँ यो सेसनमा अर्को भनेको चाहिँ यो अलिकति बुक्स ट्रेनिङ्स मेन्टर्स कस्तो मेन्टर्स फलो गर्ने कस्तो बुक्सहरू तपाईँहरूले as a entrepreneur as an online इन्डस्ट्रीमा बढ्नुभयो भने कस्तो बुक्सहरू पढ्ने कस्तो मेन्टर्सहरू फलो गर्ने कस्तो ट्रेनिङहरू एटेम्प्ट गर्ने त्यो विषयमा पनि कुरा गर्छौँ अनि त्यस पछाडि अर्को यो फाइभ इयर्समा मैले चाहिँ अघि पनि मैले तपाईँहरूलाई भने एउटा चाहिँ संसारको अलमोस्ट बिलिनियर्सहरू तपाईँको एकदमै एकदमै जेरो लेभलबाट स्टार्ट गरेर बिलिनियर्सहरू भएको छन् अनि उनीहरूको माइन्डसेट थट प्रोसेस उनीहरूले कस्तो शब्द वर्ड्सहरू चयन गर्छ होइन तपाईँहरूले शब्दमा पनि बिलिभ गर्नुहुन्छ शब्दले कतिको मान्छेको लाइफमा प्रभाव पार्छ जस्तो लाग्छ समीप सर कतिको प्रभाव पार्छ जस्तो लाग्छ शब्दले बाणीले एकदमै धेरै नै प्रभाव पार्छ हो यो विषयमा हामी जादु हुन्छ हो हामी यो विषयमा कुरा गर्छौँ राम्रो शब्दले चाहिँ यस मित्र पनि शत्रु हुन्छ राम्रो शब्द भयो भने चाहिँ जो पनि आफ्नो मित्र मित्र हुन्छ हो त्यो सँगसँगै अझ तपाईँको यो मिलिनियर्स र बिलिनियर्सहरूले चाहिँ कस्तो शब्द चयन गर्छन् कस्तो शब्द प्रयोग गर्छन् त्यो विषयमा पनि हामी पढ्छौँ यो सेसनमा अर्को भनेको चाहिँ यो रिटायरमेन्ट प्लान रोडम्याप सिर्फ टेन इयर्स कुनै इन्डस्ट्रीमा हामीले एकदमै कन्सिस्टेन्टली फोकस्ड भएर काम गऱ्यौँ भने त्यो मजाले चाहिँ एउटा चाहिँ कुनै पनि इन्डस्ट्रीमा भन्दा पनि विशेष यो अनलाइन इन्डस्ट्रीमा म चाहिँ देख्छु टेन टु फिफ्टिन इयर्स यो इन्डस्ट्रीमा काम गऱ्यो भने रिटायरमेन्ट इनफ छ होइन सो सकेसम्म हामीले आफ्नो रिटायरमेन्ट प्लान कसरी बनाउने एउटा रोड म्याप कसरी तयार गर्ने त्यो विषयमा पनि हामी कुरा गर्छौँ अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको चाहिँ why do people why do people never try to do their own आफ्नै चाहिँ किन मान्छेहरू चाहिँ आफ्नै बिजनेस आफ्नै सेल्फ एन्टरप्रिन्यरसिप किन चाहिँ सुरु गर्न चाहँदैनन् त्यो विषयमा पनि हामी कुरा गर्छौँ अर्को भनेको चाहिँ यो कुराहरू नर्मल्ली हामी कुरा गर्छौँ र त्यस पछाडि आएर यो पछाडि हामी अलमोस्ट यही कुराहरू र बाँकी कुरा भनेको जस्तो तपाईँको चाहिँ हामी अरू कुरा के गर्छौँ भन्दाखेरि यो स्किल स्किल्सको विषयमा अलिकति कुरा गर्छौँ होइन स्किल सेटहरू आजको आजको इकोनोमीमा चाहिँ मेनली कस्तो स्किल सेट्सहरू चाहिँ एक्वायर गरिराख्यौँ भने एकदमै फाइदाजनक हुन्छ त्यो विषयमा पनि कुरा गर्छौँ अनि त्यस पछाडि यदि तपाईँहरूले होइन यदि तपाईँहरूले पनि होइन जस्तो भोलि समीप समीप सरको भर्खर आफ्नो करियर स्टार्ट हुँदैछ राइट आफ्नो भर्खर करियर स्टार्ट हुँदैछ हाम्रो आकाश सरको त करियर स्टार्ट भइसकेको छ राम्रो पोजिसनमा तपाईँ हुनुहुन्छ द्याट्स अमेजिङ होइन र अब समीप सरले भोलि फर्दर आफ्नो करियर सुरु गरिराख्दाखेरि सबभन्दा फर्स्टमा के आउँछ भन्दाखेरि क्यापिटलको कुरा आउँछ कुनै पनि तपाईँले बिजनेस सुरु गर्न फर्दर फ्युचर बिजनेस सुरु गर्ने प्रोसेसमा हुनुहुन्छ र केही गर्नुहुन्छ भने तपाईँको अन्टरप्रिन्यरसिपमा विशेष गरेर क्यापिटल इम्पोर्टेन्ट हुन्छ समीप सर है अब तपाईँ जब गर्नुहुन्छ भने त प्रब्लम भएन तपाईँले अब इन्टर्नसिप गरेर एक दुई वर्ष मेहनत गरेर आफ्नो स्किललाई ग्रुम गरेर तपाईँले त्यसरी पनि आफ्नो करियरलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ जबको साइडबाट जानुहुन्छ भने होइन तर त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टाइम चाहिँ खर्च हुन्छ तपाईँको टाइम खर्च हुन्छ तर यदि बिजनेस गर्छु अन्टरप्रिन्यरसिप गर्छु भन्यो भने तपाईँको मेजर फ्याक्टर के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले तपाईँले चाहिँ फन्ड रेज गर्नुपर्ने हुन्छ मनी रेज गर्नुपर्ने हुन्छ सो त्यति बेला कसरी चाहिँ कस्तो कस्तो आइडियाहरू हुन्छ फन्ड रेज गर्ने आइडियाहरू कस्तो कस्तो हुन्छ त्यो विषयमा पनि हामी कुरा गर्छौँ यो सेसनमा अर्को भनेको चाहिँ यो यो सेसनमा विशेष गरेर अनलाइन मार्केटिङको सेक्टर भएको हुनाले हामीले ड्रप सिपिङको विषयमा इन्ट्रोडक्सन केही इन्ट्रोड्युस गर्छौँ इ कमर्स बिजनेसको विषयमा हामी केही कुराहरू गर्छौँ अनि त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ यो एमाजोन एफबिएको विषयमा हामी कुरा गर्छौँ डिजिटल मार्केटिङको विषयमा हामी कुरा गर्छौँ जस्तो डिजिटल मार्केटिङमा हुने अपर्च्युनिटिजहरूको विषयमा हामी कुरा गर्छौँ राइट यो कुराहरू हामी गर्छौँ यस होइन त्यो विषयमा पनि हामी कुरा गर्छौँ राइट सो ओभरअल ओभरअल यो यो जुन मैले तपाईँहरूलाई कुरा गरेँ यो चाहिँ केमा पर्यो भन्दाखेरि कसको लागि यो काम लाग्यो भन्दाखेरि अनइम्प्लोइडको लागि जोसँग जबै छैन उनीहरूको काम लाग्छ उनीहरूको लागि काम गर्छ इम्प्लोइ जसले जब गरी गरिराखेको छ तर फर्दर एक्सटेन्ड आफूले केही एक्स्ट्रा गर्न चाहन्छ उनीहरूको लागि काम लाग्छ अर्को भनेको चाहिँ सेल्फ इम्प्लोइको सेक्टर भनेको चाहिँ आफ्नै केही स्टार्ट गरेको छ अब त्यसलाई चाहिँ कस अझ कसरी बढावा दिने होइन उनीहरूको लागि यो काम लाग्छ सो ओभरअल यो कुरा कसको लागि काम लाग्छ अनइम्प्लोइ इम्प्लोइ र सेल्फ इम्प्लोइको लागि चाहिँ काम लाग्ने कुराहरू हुन् है अब यो बाहेक जस्तो यहाँ अब हामीले अलिकति धेरै कुराहरू भ्याएसम्म हामी गर्छौँ जस्तो युट्युब युट्युब बिजनेसको विषयमा हामी कुरा गर्छौँ भ्याएसम्म तपाईँको चाहिँ ब्लग एडसेन्सको विषयमा हामी कुरा गर्छौँ भ्याएसम्म होइन जस्तो अघि तपाईँले हो के अरे समीप सरले भन्नुभयो जस्तै हामीले फ्रिल्यान्सको फ्रिल्यान्स बिजनेसको विषयमा चाहिँ सकेसम्म कुरा गर्छौँ हामीले अनि त्यसपछि हजुर फ्रिल्यान्स त एकदमै सिक्न पर्ने नै भएको छ ठिकै छ अब हामी त्यो विषयमा कुरा गर्छौँ अब फ्रिल्यान्स सिक्नको लागि के कुरा छ भन्ने कुरा होइन त्यो विषयमा कुरा गर्छौँ अनि त्यस पछाडि भ्याएसम्म अब तपाईँको यो अलिकति हामीले फरेक्स र यो क्रिप्टोलाई पनि अलिकति छुन्छौँ फरेक्स तपाईँको चाहिँ क्रिप्टो मार्केटलाई पनि भ्याएसम्म छुन्छौँ तर यो मैले जस्ट यो बेसिक कुराहरू मात्र दिन्छु मैले अघि तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु कि हाम्रो यो हर क्षेत्रमा इभन यो यो युट्युब यो ब्लग यो क्षेत्रमा ट्रेनिङ दिन छुट्टा छुट्टै कोचहरू हुन्छ छुट्टा छुट्टै कोचहरू हुन्छ बेसिक मात्र हामी यो क्लासमा गर्छौँ मल्टिभर्सिटीमा चाहिँ छुट्टा छुट्टै कोच हुन्छ तपाईँको यो युट्युबको चाहिँ ट्रेनिङ दिने छुट्टै कोच हुनुहुन्छ ब्लग ट्रेनिङ दिने छुट्टै कोच हुनुहुन्छ फरेक्स यो ट्रेनिङ छुट्टै दिने कोच हुनुहुन्छ तपाईँको यो इ कमर्स बिजनेसको विषयमा ट्रेनिङ दिने छुट्टै कोच हुनुहुन्छ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि यो यो विषयमा हामी जे होस् एकदमै क्लियर हुनका लागि हुन्छौँ यो यो सेसनमा चाहिँ हामी त्यो त्यति चाहिँ हामी गर्छौँ बाँकी अब बाँकी भनेको चाहिँ त्यस पछाडि मुनि भनेको के छ भन्दाखेरि बिजनेस ओनरहरूको लागि होइन बिजनेस ओनरहरूको लागि के छ भन्दाखेरि कसरी आफ्नो बिजनेसलाई यो डिजिटल प्लेटफर्ममा अझ बढी चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने होइन आफ्नो डिजिटल प्लेटफर्ममा कसरी बिजनेसलाई स्ट्रङ प्रिजेन्ट गर्ने त्यो विषयमा हामी पढ्छौँ बाँकी अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँ नर्मल्ली होइन यदि भोलि आकाश सरले बिजनेस आफ्नो स्टार्टअप गर्न चाह के अरे चाहिँ गर्न खोज्नुभएको छ अथवा चाहिँ समीप सरले चाहिँ भोलि आफ्नो स्टार्टअप आफ्नो बिजनेस चाहिँ सुरु गर्न खोज्नुभएको छ भने चाहिँ केही कुराहरू हामीले एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ केही कुराहरू है सो त्यो ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ के के हो त कम्तीमा पनि दस हामी कम्तीमा पनि पाँचदेखि दसवटा बुँदाहरू हामी समातेर चाहिँ पढ्छौँ के के कुरामा चाहिँ ध्यान दिने होइन त्यो विषयमा चाहिँ हामी यो सेसनमा कुरा गर्छौँ राइट अर्को भनेको चाहिँ हाउ टु क्रिएट तपाईँको चाहिँ क्रिएट सिस्टम इन बिजनेस तपाईँको बिजनेसमा चाहिँ कसरी चाहिँ सिस्टम क्रिएट गर्ने अनि त्यस पछाडि आएर तपाईँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्लेटफर्म र प्रडक्ट डिजाइन स्टेप्सको विषयमा हामी कसरी चाहिँ तपाईँले आफ्नो बिजनेसमा चाहिँ प्लेटफर्म प्रडक्ट डिजाइन गर्ने त्यो स्टेप्सको विषयमा पनि हामी कुरा गर्छौँ अर्को भनेको चाहिँ मार्केटिङ प्लान्स कसरी आफ्नो बिजनेसमा गर्ने त्यो विषयमा पनि हामी कुरा गर्छौँ अनि त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ तपाईँको बिजनेसलाई अझ मोर रेभेन्यू दिनका लागि कस्तो सेलिङ प्रोसेसहरू रेभेन्यूहरू कसरी तपाईँले चाहिँ मोर रेभेन्यू जेनेरेट गर्ने आइडियाहरू राख्ने त्यो विषय विषयमा छ अनि त्यस पछाडि आएर तपाईँको चाहिँ ह्युमन रिसोर्स लिस्ट बिल्डिङको विषयमा छ होइन ह्युमन कसरी चाहिँ आफ्नो बिजनेसमा चाहिँ ह्युमन रिसोर्स र टिम बिल्ड गर्ने त्यो विषयमा छ अनि त्यस पछाडि अर्को आएर तपाईँको चाहिँ कसरी आफ्नो फाइनेन्सलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने आफ्नो बिजनेसमा बिजनेस गरिसके पछाडि त क्यास फ्लो त इम्पोर्टेन्ट छ होइन सो त्यो कुरालाई कसरी आफ्नो फाइनेन्सलाई कन्ट्रोल गर्ने त्यो विषयमा हामी सिक्छौँ अनि तपाईँले आफ्नो टिम कसरी म्यानेज गर्ने टिम म्यानेजमेन्ट र लिडरसिप होइन बिजनेस त यत्तिकै त हुँदैन राइट बिजनेस यत्तिकै हुन्छ त आकाश सर हुँदैन नि होइन टिम म्यानेज चाहिन्छ लिडरसिप चाहिन्छ टिमलाई राम्ररी म्यानेज गरेर सब डिलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ हो त्यो कुराहरू कसरी गर्ने होइन त्यो विषयमा हामी भाइसम्म सिक्छौँ अर्को भनेको चाहिँ एउटा बिजनेस गरिसके पछाडि के चाहिन्छ त एउटा राइट कम्युनिकेसन स्किल्स चाहिन्छ राइट नेगोसिएसन स्किल्स चाहिन्छ राइट पब्लिक स्पिकिङ स्किल्स चाहिन्छ त्यो कुरा कसरी डेभलप गर्ने अनि त्यस पछाडि अर्को चाहिँ तपाईँको यो क्यास फ्लो चार्टको विषयमा नर्मल्ली तपाईँको चाहिँ रिच मिडल र पोर क्लासको क्यास फ्लो चाहिँ कस्तो हुन्छ त त्यो चार्टको विषयमा पनि हामी सकेसम्म हेर्छौँ जुन यो अलमोस्ट यो सबै कुरा चाहिँ केसँग रिलेट छ त भन्दाखेरि बिजनेस ओनरसँग रिलेट छ है सो बिजनेस ओनरसँग रिलेट यो कुराहरू छ र विशेष गरेर यसमा अब बिजनेस नै स्टार्ट नगर्नु भएको हिसाबले सायद हामीले यो माथिको बढी प्रायोरिटी यो माथिको कुरालाई गर्छौँ र र चाहिँ भ्याएसम्म हामी मुनिको कुरालाई पनि टच गर्छौँ है त र बाँकी भनेको चाहिँ बाँकी भनेको चाहिँ हामी इन्भेस्टरको लागि चाहिँ इन्भेस्टिङ जस्तो अब लेट सपोज हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ आकाश सर आकाश सरले अब नर्मली अर्निङ गरिराख्नु भएको छ होइन अब पैसा कमाएर मात्र मान्छे धनी त हुँदैन राइट पैसालाई कहाँ चाहिँ तपाईँले इन्भेस्ट गर्ने कुन ठाउँमा पैसालाई इन्भेस्ट गर्ने हो त्यो विषयमा पनि हामी डिस्कस गर्छौँ हामी त्यो विषयमा पनि भ्याएसम्म हामी पढ्छौँ राइट ठाउँमा कसरी कुन ठाउँमा इन्भेस्ट गर्ने पैसाको दुई तिनवटा रुल हुन्छ होइन त्यो हामीले पढ्छौँ पैसाको मुख्य गरेर मैले तिनवटा रुल रुल चाहिँ हामी पढ के अरे म पढाउँछु होइन थ्री रुल्स अफ मनी होइन पैसा कमाएर मात्र पनि हुँदैन पैसालाई कसरी तपाईँको चाहिँ सेभ गर्ने पैसालाई कसरी मल्टिप्लाई गर्ने यो विषयमा हामी कुरा गर्छौँ अनि त्यस पछाडि तपाईँको कसरी चाहिँ आफ्नो एसेट्स क्रिएट गर्ने मोर एसेट्स कसरी क्रिएट गर्ने अनि अब मलाई लाग्छ स्टक मार्केटमा तपाईँहरू दुवैजना हुनुहुन्छ तपाईँ हुनुहुन्छ प्राइमरी सेकेन्डरी दुवैमा हुनुहुन्छ दुइटैमा छु अब दुइटैमा सेकेन्ड्रीको खासै अलिक गरिन्न प्राइमरीमै बढी छ अलिक ओके हाम्रो के अरे समीप सर स्टक मार्केटमा हुनुहुन्छ म त छैन हुनुहुन्न होइन सो भनिसके पछाडि हो यो विषयमा यो विषयमा पनि हामी कुरा गर्छौँ कतिपय केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि मैले किन त यहाँ थोरै दुईजना एकजना राखेर यो सेसन गराउनु पढाउनुको उद्देश्य नै के हो त भन्दाखेरि जस्तो आकाश सर आकाश सरको उद्देश्य र हाम्रो समीप सरको उद्देश्य मिल्दैन क्या बिल्कुलै एक्सपिरियन्स वाइजले पनि मिल्दैन तपाईँको धेरै कुराले चाहिँ डिफ्रेन्स हुन्छ फरक पर्छ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि कति चाहिँ मैले पर्सनल्ली कोचिङ गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो आकाश सरको आई थिङ्क नेटको प्रब्लम नेटको प्रब्लम छ है मैले फेरि समीप सर तपाईँलाई रिपिट गरेँ जस्तो सुनिराख्नु भएको छ नि समेश्वरले त होइन जस्तो यो वान अन वान कोचिङ गर्नु अथवा दुईवटा मात्र मैले राख्नुको रिजन यो पनि हो होइन मैले पर्सनल्ली पनि तपाईँलाई कोच गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने तपाईँको र तपाईँको चाहिँ हाम्रो के अरे चाहिँ आकाश सरको लेभलमा आई थिङ्क भास्ट डिफ्रेन्स छ किनभने उहाँले अलरेडी पाँच सात वर्ष एउटा इन्डस्ट्रीमा काम गरिसक्नुभएको छ अनि तपाईँ भर्खर आफ्नो करियर सुरु सुरु गर्न तपाईँले खोजिराख्नुभएको छ भनिसके पछाडि मैले तपाईँलाई मैले हजुर हेलो भएको छ तपाईँले हजुर सुनेको छु हजुर त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई म पर्सनल्ली सायद पर्सनल्ली पनि मैले कोच गरौँला है भ्याएसम्म तपाईँलाई म पर्सनल्ली पनि कोच गरौँला हाम्रो आकाश सरलाई उहाँको लेभल इन्भेस्टर लेभलमा छ आई थिङ्क सो उहाँलाई मैले छुट्टै हिसाबले कोच कोचिङ गरौँला र उहाँको चाहिँ आई थिङ्क नेटको प्रब्लमले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ यो क्लासबाट चाहिँ छुटिनु भयो आई थिङ्क नेटकै प्रब्लम उहाँ पक्कै पनि आउनुहुन्छ होला तर हामी चाहिँ अगाडि बढ्दै गरौँ हुन्छ समीप सर हुन्छ सर है सो ओभरअल हामीले यो क्लासमा चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ पढ्नेछौँ है त हुन्छ र अब मेरो इन्ट्रोडक्सन तपाईँले बुझिहाल्नुभयो म यही इन्डस्ट्रीमा बिलङ गर्छु फाइभ इयर्सदेखि कन्टिन्युसली मैले ए पनि गर्दिनँ बी पनि गर्दिनँ सिर्फ गर्छु त अनलाइन इन्डस्ट्रीमा काम गर्छु अब तपाईँ तपाईँ तपाईँलाई तपाईँहरूलाई के अरे क्वेसन आउन सक्छ तपाईँ चाहिँ कुन कुन इन कुन कुन साइडबाट अर्निङ गर्नुहुन्छ त्यो पनि क्वेसन आउन सक्ला जिज्ञासा लाग्न सक्ला होइन त्यो पनि म एकदम क्लारिफाई गर्छु मैले मुख्य गरेर चारवटा साइट्सबाट अहिले करेन्टली अर्निङ गरिराखेको छु चारवटा साइट्सबाट चाहिँ इन्कम गरिराखेको छु काम गरिराखेको छु त्यो साइट्सहरू चाहिँ कुन कुन हो त भनेर भन्नुहुन्छ भने सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ मैले एफिलिएट मार्केटिङ गर्छु एफिलिएट बिजनेस गर्छु र एफिलिएट बिजनेस नै सबभन्दा मैले सुरु गरेको मेरो करियर नै एफिलिएट बिजनेस हो र सम्भवतः यो सेसनमा हामीले अझ बढी प्रायोरिटी चाहिँ एफिलिएट बिजनेसलाई दिन्छौँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ किनभने मलाई पर्सनल्ली के फिल भएको छ भने नि मैले एफिलिएट बिजनेस गरेबाट सुरु गरेर मैले एकदम राइट गरेँ किनभने मैले एफिलिएट बिजनेसमा यति धेरै कुराहरू सिकेँ नि तपाईँको चाहिँ तपाईँको कसरी डिजिटल मार्केटिङ गर्ने कसरी फिजिकल वर्ल्डसँग बेच्ने कसरी तपाईँको चाहिँ ल्यान्डिङ पेज बनाउने कसरी अप्टिन पेज बनाउने कसरी ट्राफिक जेनेरेट गर्ने होइन हर कुराहरू के कसरी आफ्नो हो के अरे चाहिँ तपाईँको चाहिँ राइट कम्युनिकेट गर्ने कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिजनेस गरिसके पछाडि सेल्स रेभेन्यू ग्रोथ ल्याउने त्यो कुरा मैले एफिलिएट बिजनेसबाट सिकेको हुनाले र एफिलिएट बिजनेसबाट मैले करिबन नेपाल बाहिर गरेर मैले बाहिरको युएस प्रोग्राम मात्र गरेर मैले fifty thousand plus dollar earning गरिसकेको छु फिफ्टी थाउजन्ड डलर प्लस भनेको नेपाली अमाउन्ट भनेको फिफ्टी सिक्सटी लाख एभभ हो होइन र तपाईँको चाहिँ यो प्लस तपाईँको फेरि मैले छुट्टै नेपाली मार्केटमा पनि एफिलिएट गर्छु त्यसको छुट्टै हुन्छ होइन एफिलिएट मार्केटिङमा यो अपर्च्युनिटी छ म यही नै म तपाईँहरूलाई ट्रान्सफर्म गर्न चाहन्छु किनभने यो त मेरो अनुभव हो नि त मैले अनुभव गरेर कमाएको चिज हो जुन म तपाईँहरूलाई ट्रान्सफर्म गर्छु तपाईँलाई ट्रान्सफर्म गर्छु होइन र नर्मल्ली कसरी एफिलिएट बिजनेस गर्ने यो विषयमा हामी सिक्छौँ भने मैले गर्ने सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ यो हो समीप सर क्लियर हुनुहुन्छ नम्बर वान नम्बर वान यो कुरा है दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ मैले कुनमा अर्निङ गरिरहेको छु भन्दाखेरि फरेक्स ट्रेडिङ र तपाईँको चाहिँ अलिकति तपाईँको चाहिँ यो क्रिप्टोमा पनि म छु है क्रिप्टो मार्केटमा पनि छु डेली बेसिसमा डेली बेसिसमा तपाईँको यो विशेष गरेर यो क्रिप्टो फरेक्स हजुर हजुर क्रिप्टो त नेपालमा अहिले चलेको छ र ठिक छ त्यो विषयमा हामी कुरा गरौँला है हुन्छ हामी के अरे चाहिँ यो विषयमा हामी कुरा गर्छौँ एकदमै टिमले कुरा गर्छ यो विषयमा जस्ट म यो यसलाई चाहिँ तपाईँले टिपिराख्नुहोस् तपाईँले आफ्नो क्वेसन गरेर हो दोस्रो चाहिँ यो मार्केटमा मैले डेली बेसिसमा यो फरेक्स ट्रेडिङ विशेष गरेर ट्रेडिङ चाहिँ फरेक्समा गर्छु र तपाईँको चाहिँ डेली बेसिसमा फिफ्टी सिक्सटी कमाउन चाहिँ यो सेक्टरमा गाह्रो छैन राइट यो हाम्रो आकाश सर तपाईँको नेटले गर्दाखेरि हामी अगाडि बढेको बढै भयो <laughs> तपाईँ अलिकति लिभ भन्नु हुनुभयो होइन सुनिराख्नु भएको छ नि है मैले के भने हजुर मैले के कुरा गरेँ भन्दाखेरि तपाईँले लिभ गरिराख्दाखेरि बिल्कुलै तपाईँको एक्सपिरियन्स र हाम्रो समीपजीको एक्सपिरियन्समा आकाश जमिनको फरक छ तपाईँहरूलाई मैले कति कतिपय कुरा चाहिँ पर्सनल्ली कोच गर्नुपर्ने हुन्छ है पर्सनल्ली कोच गर् किनभने कति अब जस्तो आकाश सरलाई सिकाएको कुरा समीप सरसँग म्याच नखान सक्छ त्यो अनुभवले गर्दा धेरै कुराहरूले गर्दाखेरि राइट हो कि नै मान्नुहुन्छ नि यो कुरा <laughs> सो त्यो कारणले गर्दा पनि मैले सायदै अपकमिङ डेजमा कतिपय कुराहरू टुगेदरली हामी गर्छौँ भने कतिपय कुराहरू चाहिँ हामी पर्सनल्ली पर्सनल्ली गर्छौँ है त हुन्छ समीप सर आकाश सर हुन्छ नि र दुई दुईजनामा नै यति भास्ट डिफ्रेन्स आउँछ भने यो क्लासमा मैले दसजना ल्याएँ भने त धेरै गाह्रो हुन्छ नि मलाई त होइन सो त्यो कारणले गर्दा त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले एकजना दुईजनालाई मात्र मैले कोचिङ गर्नुको रिजन पनि यो र हाम मैले यहाँ मैले के कुरा गर्दै थिएँ भने अर्को भनेको चाहिँ मैले अहिले करेन्टली गरिराखेको अनलाइन प्रोग्रामहरू चाहिँ के के हो त होइन एउटा चाहिँ तपाईँहरू या क्लासमा आइसके पछाडि मैले सि सिकाइ सिकाउने भइसके पछाडि तपाईँहरूलाई पनि क्वेसन लाग्न सक्ला नि त तपाईँले चाहिँ कहाँ केमा चाहिँ इन्कम गर्नुहुन्छ कहाँ चाहिँ काम गर्नुहुन्छ होइन त्यो पनि जिज्ञासा आउँछ नि हो कि नै आउँछ नि आकाशलाई राइट हजुर आउँछ सो त्यो त्यो त्यो कुरालाई म एकदम क्ला क्लियर गर्छु मैले चारवटा अनलाइन अर्निङ साइट्समा मेनली फोकस गरेर अहिले काम गरिरहेको छु जुन मैले समीप सरलाई भनिसकेँ नम्बर वान भनेको चाहिँ मैले एफिलिएट बिजनेसमा काम गर्छु जुन चाहिँ मैले आफ्नो करियर नै एफिलिएट बिजनेसबाट सुरु गरेर आएको हुनाले एकदमै one of the best sector हो यो एफिलिएट बिजनेस र तपाईँको बाहिरको फिफ्टी थाउजन्ड डलर प्लस यो से सेक्टरमा मैले अर्निङ गरिसकेको छु भने नेपाली मार्केटमा मैले छुट्टै एफिलिएट गर्छु यो राम्रै पैसा हो यति भनेको पनि एउटा त्यो लेभलबाट होइन चार हजारको जागिर गर्नेबाट यो लेभलमा सिफ्ट हुनु भनेको पनि आई थिङ्क यो राम्रै कुरा जस्तो लाग्छ होइन आफूलाई पनि त्यो राम्रै लाग्छ र त्यस पछाडि आएर मैले दोस्रो गर्ने भनेको चाहिँ यो क्रिप्टो र फरेक्स ट्रेडिङ विशेष गरेर यसमा मैले बिजनेस मल्टिभर्सिटीकै इन्स्ट्रक्टरलाई फलो गर्छु यसमा उहाँसँगै मैले सिकिराखेको छु सर है उहाँसँगै सिकिराखेको छु र मैले साइटमा मैले यो गर्छु डेली बेसिसमा यसबाट मेरो चाहिँ तपाईँको फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी डलरको रेन्जमा हुन्छ है यो भयो अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको यो ब्लक चेन भन्ने बित्तिकै यो क्रिप्टोसँग रिलेट भएर आयो यो ब्लक चेन इन्डस्ट्रीमा पनि म केही हदसम्म छु होइन अर्को भनेको चाहिँ मैले युट्युब एक्सेन्स गर्छु होइन युट्युब मेरो केही च्यानल्सहरू छन् जस्तो मुख्य गरेर मैले केही च्यानलहरू चलाइराखेको छु जुन तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन होइन मैले चलाइराखेको च्यानलहरू छ एक दुईवटा जस्तो तपाईँको चाहिँ एउटा भनेको मैले मेनली मेरो के अरे आफ्नो साइमन राई च्यानललाई पनि चलाउँछु होइन यो विशेष गरेर मैले आफ्नो गरेको एक्टिभिटिजहरूलाई मेनली यहाँबाट मैले प्रेजेन्ट गर्ने गर्छु यो साइमन राईबाट अर्को भनेको चाहिँ विशेष गरेर हाम्रो यो युट्युबको अलिकति टिम छ तपाईँको चाहिँ टिमले पनि काम गर्छ मेरो प्रडक्सन भन्ने च्यानल छ यसमा पनि हामीले काम गरिराखेका छौँ होइन यो च्यानल पनि मैले चलाउ चलाउँछु अर्को अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ जो यो एजेन्सी भनेर तपाईँको चाहिँ छ किन यो यो चाहिँ अलिकति एजेन्सीलाई बेस्ट बनाएर हामीले यो यो प्रोग्राम यो एजेन्सी चाहिँ हामीले एजेन्सीको कन्सेप्टमा चाहिँ काम गर्दैछौँ यो चोय एजेन्सी भनेर होइन यो हाम्रो पोखरामा चाहिँ हामीले एजेन्सी रन गर्दैछौँ होइन तपाईँको यसको छुट्टै टिम छ होइन यो चाहिँ फेरि अनलाइनभन्दा बाहिरको बिजनेस हो बाहिरको बिजनेस मेरो एउटा चाहिँ जब सेन्टर छ रिक्रुटिङ पोखरा जब्स भनेर है समेश्वर सर तपाईँले पनि आफ्नो साथीहरू कोही छ भने यु क्यान रिकमेन्ड त्यो टिम छुट्टै हुन्छ उनीहरूले उहाँहरूले रन गर्नुहुन्छ तर मैले जस्ट त्यो चाहिँ फाउन्ड गरेको पोखरा जब्स भनेर छ तपाईँहरूलाई म यहाँ देखाइ पनि हाल्छु होइन हजुर लेक साइड फोर्टी एट स्ट्रिपमा छ यो तपाईँको चाहिँ लेक साइडको फोर्टी एट स्ट्रिटमा है तपाईँले तपाईँले के गर्नुहोस् के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले आफ्नो साथी सर्कललाई पनि कोही जब खोजिराखेको छ भने तपाईँको पोखरा जब्स भनेर तपाईँको यो छ हाम्रो चाहिँ यो मैले किनेको कम्पनी हो खासमा है मैले चाहिँ यो अनलाइन बिजनेस गर्दै गर्दै गर्दै नै तपाईँको टु थाउजन्ड नाइन्टिनको लास्टमा किनेको कम्पनी हो यो रनिङ छ लगभग तपाईँको पोखरामा सबभन्दा हाइएस्ट हाम्रो रिच आउट छ होइन पोखरा जब्स भनेर तपाईँले सर्च गर्नुभयो भने पाउनुहुन्छ यो छ अर्को अर्को भनेको चाहिँ एजेन्सीको टिम यो फिजिकल बिजनेस है मैले फिजिकललाई पनि जोडिहालेँ यसमा तपाईँहरूले माइन्ड गर्नुहुन्न होला आई थिङ्क माइन्ड गर्नुहुन्न होला आकाश सर माइन्ड गर्नुहुन्न होला हजुर अनलाइन बिजनेस बाहेक मैले यो बाँकी चाहिँ यो टिमलाई मैले ड्राइभ गर्छु अर्को भनेको चाहिँ चोयो एजेन्सी भनेर छ तपाईँको यो विशेष गरेर यो चोयो डिजिटल एजेन्सीको कन्सेप्ट चाहिँ मलाई यसरी आयो कि तपाईँको यो अनलाइन काम गर्दा गर्दै मलाई यो आफूले यही क्षेत्रमा सिक्या छ होइन नर्मल्ली अब आफूले यही यही रिलेट स्किल छ क्या आफूसँग अनि त्यो भएको हुनाले किन एउटा एजेन्सी ड्राइभ नगर्ने भनेर हामीले यो एजेन्सी रन गरिराखेका छौँ यसमा तिन चारजना हामी टिम छौँ होइन यो टिमले चाहिँ तपाईँको मेरो अलि अलिकति नेट स्लो छ यो दुईवटा फिजिकल बिजनेस चाहिँ हामीले रन गरिरहेछौँ ठिकै छ म यसको विषयमा धेरै बोलिनँ पछाडि पनि हामी कुरा गर्दै जाउँला उस्तै पऱ्यो भने अब यो एजेन्सीमा हामीले कोलाबरेट गरेर काम गर्न सकिने ठाउँहरू पनि हुन्छ होइन त्यो विषयमा हामी बिस्तारै कुरा गर्दै नै जान्छौँ हामी काम अर्को भनेको चाहिँ ब्लग एडसेन्स है मेरो मेन फोकस भनेको चाहिँ अर्को चाहिँ ब्लग एडसेन्समा छ है ब्लग एडसेन्स भन्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ मैले अहिले मेनली चलाइराखेको चाहिँ एउटा साइट छ डब्लु डब्लु डट तपाईँको चाहिँ फिफ्टी इन्कम स्ट्रिम्स भनेर छ हाम्रो समीप सरले सुनिराख्नु भएको छ समीप सर समीप सर सुनिराख्नु भएको छ तपाईँले सुनिराखेको छ सर तपाईँको अन गरेर बस्नुहोस् नभए साइड मिलाउनुहुन्छ होला तपाईँ <laughs> क्यामेरा अन गर्न गरेर बस्न सक्नुहुन्छ ब्लग एक्सेन्सको केस हजुर अर्को चाहिँ मैले गर्ने भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसमा फिफ्टी भनेछु मैले ओके यो site fifty income streams fifty income streams यो साइट मैले अर्को चाहिँ रन गर्छु यो ब्लग लेख्ने काम चाहिँ यहाँबाट गर्छु यसमा चाहिँ fifty income streams dot com यसमा चेकआउट गर्नुपर्छ I think some something error छ यो यसमा चाहिँ हामीले एक्सचेन्जको काम गर्छौँ मैले मुख्य गरेर यो चारवटा कुरालाई चाहिँ अनलाइनमा चाहिँ फोकस्ड गरेर काम गरिरहेको छु र मैले यही कुरा तपाईँहरूलाई चाहिँ अपकमिङ डेजमा ट्रान्सफर्म गर्न सक्नु सक्छु क्लियर हुनुहुन्छ हजुर क्लियर छ ओके हुन्छ सो हजुरले हजुरले हामीलाई ज्ञान दिनुहुन्छ त्यो नै खुसी कुरा हजुर ठिकै छ अब भोलिको सेसनमा हामीले इएसपिआई e कन्सेप्ट र एफिलिएट मार्केटिङको चाहिँ टपिक्समा हामी कुरा गर्छौँ है अनि त्यो त्यो माथि कुरा गर्छौँ र भोलिको सेसनमा हामी त्यो सिक्नेछौँ इएसपिआई e कन्सेप्ट र तपाईँको चाहिँ एफिलिएट बिजनेसको बेसिक इन्ट्रोडक्सनको विषयमा भोलिको सेसनमा कुरा गर्छौँ अनि त्यही अनुसार तपाईँहरूले पनि आई थिङ्क यो सबै हामीले पढेर भ्याइँदैन भ्याइँदैन यो किनभने धेरै च्याप्टरहरू छ यसमा पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इम्पोर्टेन्ट कुन कुन छ तपाईँहरूले टिपेर मलाई पठाउनु होला आकाश सर हजुर सर एउटा ट्र्याक्टर गएको छ त्यही हो <laughs> ए ओके ओके हैन यो सब यस्तो छ सर अब यो सबै प्र्याक्टिकल बेस्ड कुराहरू हो होइन अब यो सिक्दै लर्निङ गर्दै गएपछि यो अलि बढी नै खारिन्छ होइन यसमा अब थ्योरी त ठिकै हो थ्योरी त अब नजानिकन अलिअलि नजानिकन त अगाडि बढ्ने कुरो पनि आउँदैन रोड म्याप नगरिकन अब हजुरले बिस्तारै हामीलाई प्र्याक्टिकलै गराउँदै लैजाँदा अलि हामीलाई नि सजिलो हुन्छ डेफिनेटली अब यो फाइभ डेज अलमोस्ट हामीले केही कुरा प्र्याक्टिकल गर्छौँ फेरि योभन्दा फर्दर फ्युचरमा बढ्नुभयो भने हामीले मल्टिभर्सिटी प्लेटफर्म दिन्छौँ त्यो मल्टिभर्सिटी प्लेटफर्मको विषयमा पनि तपाईँ तपाईँहरूसँग हामी कुरा गर्छौँ यसको छुट्टै भिजन छ छुट्टै मिसन छ एउटा पार्टनरसिप दिन्छ क्या मल्टिभर्सिटीले चाहिँ है तपाईँहरू अनलाइन काम गर्न तपाईँ जो जोलाई चाहिँ अनलाइन काम गर्न इन्ट्रेस्ट छ उसलाई चाहिँ बिजनेस मल्टिभर्सिटीले धेरै कुरा सिकाउँछ है Multiversity dot com business Multiversity dot कमले चाहिँ W W dot business Multiversity dot com I think साइटमा यहाँ पनि यो बिजनेस मल्टिभर्सिटी डट कम यसमा पनि हामीले चेकआउट गर्नुपर्ने हुन्छ डब्लु डब्लु डट यो विषयमा पनि हामी साइटमा प्रब्लम छ होला आई थिङ्क लाई आउट गरेर यो विषयमा पनि हामी अपकमिङ डेजमा सिक्दै जान्छौँ हुन्छ हुन्छ ल आज यतिमै हामी स्टप गरौँ होला आज हाम्रो नर्मल्ली इन्ट्रोडक्सन भयो है अनि तपाईँहरूले के काम गर्नुहोस् के काम हजुर तपाईँहरूले के काम गर्नुहोस् भने हो के अरे चाहिँ आकाश सर समीप सर आकाश सरलाई कुन कुन कुन कुन च्याप्टर चाहिँ अझ प्रायोरिटी तपाईँको लागि लाग्छ त्यो प्रायोरिटी लिस्ट मलाई लेखेर पठाउनु होला होइन अनि हाम्रो समीप समीप समीप सरले पनि कुन कुन चाहिँ तपाईँको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ त्यसलाई तपाईँहरूले नोट गरेर पठाउनुहुन्छ हुन्छ सर त्यसो गऱ्यो भने अझ राम्रो हुन्छ किनभने आफ्नो आफ्नो रोजाएको आफ्नो आफ्नो पार्टको कुराहरू हुन्छ होइन त्यसरी गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढौँ है त ल समीप सरको केही अघि सोध्नुपर्ने कुरा केही छ समीप सर हुन्छ बिस्तारै बुझ्दै गएपछि हुन्छ अनि अघि तपाईँले एउटा कुरा मैले तपाईँलाई तपाईँले के भनिराख्नु भएको थियो भन्दाखेरि क्रिप्टो नेपालमा चल्दैन भन्नुभएको थियो नि होइन हजुर त्यो क्वेसनलाई म क्लियर पारिहाल्छु यो यो ब्लक चेन तपाईँको चाहिँ क्रिप्टो भन्ने कुरा कुनै पनि कन्ट्रीले के गर्न सक्दैन रोक्न सक्दैन तर नेपाल गभर्मेन्टले के भनेछ केही वर्ष यतादेखि नोटिस निकालिराखेको छ र यो नोटिस निकालेर यो कन्ट्रोल हुने कुरा पनि होइन किन मैले यो दुईवटा क्वेसन राख्छु र तपाईँहरूले पनि मनन गर्नुहोला यो एकदमै reason crypto metaverse NFT blockchain भन्ने कुरा यो डिसेन्ट्रलाइज तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज एउटा सिस्टम हो होइन र फेसबुक र इन्स्टाग्रामले के गरिराखेको छ तपाईँहरूलाई थाहा छ कि थाहा छैन फेसबुक र इन्स्टाग्रामले चाहिँ तपाईँको डिजिटल कलेक्सन भनेर एनएफटीको चाहिँ कारोबार गर्न थालेको छ हजुर सर अहिले मोनेटाइज गरिरहेछ त अहिले प्रोफेसनल आइडी बनाएर यस yes, होइन तपाईँको चाहिँ अब यो ट्विटरले यो यो काम चाहिँ तपाईँको युएसबाट सुरु भइसक्यो मैले चाहिँ तपाईँको यो एउटा थोरै वालेट बनाउन बाँकी छ तर मेरो पनि इन्स्टामा आइसकेको छ तपाईँहरूको हेर्नुभएको छ कि छैन तपाईँहरूले त्यहाँ एउटा पपअपमा हेर्नुहुन्छ भने कलेक्ट यो डिजिटल एसेट्स भनेर त्यहाँ छ अब यदि मैले चाहिँ फेसबुकमा गराइसकेको छु तपाईँले त्यो भनेको प्रोफेसनल गरेर अकाउन्ट चाहिँ अब पेपल अथवा ब्याङ्क अकाउन्ट चाहिँ लिङ्क गर्नु पर्दो रहेछ आजै नोटिफिकेसन आएको यो पेपलको लिङ्क गर्नलाई होइन यो यो यो कुरा गर्नलाई अब ब्लक चेन एनएफटी यो कुरा नै अब एभोइड गर्ने हो भने अब फेसबुकबाट ट्रेड गर्ने सिस्टम आउँदैछ इन्स्टाबाट ट्रेड गर्ने सिस्टम आउँदैछ फेसबुक र इन्स्टाग्रामलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ गभर्न गभर्मेन्टले ब्यान गर्न सक्छ कि सक्दैन यो कुरा पहिलो किनभने यहीँबाट कारोबार भएपछि त कसरी त्यो सम्भव छ त अर्को कुरो पनि छ त्यो पनि छ फेरि तपाईँको अब यो क्रिप्टोहरू कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यो हाम्रो के भन्छ यो डेबिट कार्ड भिजा कार्डको यो डाइरेक्ट नम्बरबाट लिङ्क गर्दो रहेछ त्यो इन्टरनेसनल अकाउन्टहरू त्यही भएर त्यतिले गर्दा पनि यो ब्यान्ड गर्दै गर्दा पनि सक्दो रहन्छ किन भन्दाखेरि अब एटिएमै कार्ड ब्यान्ड गर्ने भन्ने त अब सक्दैन नेपालले भिसा कार्ड ब्यान्ड गर्न सक्दैन हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्ट त्यो त्यसरी लिङ्क हुँदो रहेछ पेपल अकाउन्टहरू त्यो युएसडिटीहरू त्यसरी लिङ्क हुँदो रहेछ एक्ज्याक्टली एक्ज्याक्टली सो त्यो कारणले कन्ट्रोल गर्न गाह्रो छ एउटा सर्टेन नियम ल्याउने हो गभर्मेन्टले सकेसम्म एउटा सर्टेन रेगुलेट गर्ने नियम ल्याउने हो त्यो भयो भने बेस्ट दोस्रो कुरा भनेको तपाईँको चाहिँ कोइन बेस भनेको संसारको लार्जेस्ट एक्सचेन्ज कम्पनी हो कोइन बेस भनेको चाहिँ संसारको नम्बर थर्ड फोर्थ सेकेन्डमा आइरहेको छ कोइन बेस एक्सचेन्ज अब केही केही हप्ता अगाडि आजभन्दा करिबन दुई हप्ता अगाडि के भनेको छ कोइन बेस र तपाईँको चाहिँ गुगल मिलेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ ट्रान्जेक्सन गर्ने अब नेपाल गभर्मेन्टले पनि गुगललाई पनि ब्यान गर्न सक्छ कि सक्दैन अब गुगलबाट ट्रान्जेक्सन हुने भए पछाडि त्यो सम्भव उसले त कम्प्लिटली फेसबुक गुगल यो इन्स्टालाई पनि ब्यान गर्न सक्नु पर्यो नि त क्वेसनहरू जता फाइनली केमा प्रब्लम भइदिन्छ भन्दाखेरि अब यसरी अब त्यहाँ अब आफ्नो ब्यालेन्स राखिरह्यो भने त ठिकै छ अब क्यास आउट गर्न चाहिँ प्रब्लम हुन्छ मेन कुरो नेपालमा अहिलेलाई चाहिँ यस्तो हुन्छ त्यसमा पनि तपाईँको प्रब्लम छैन क्यास आउट गर्नलाई पनि केही प्रब्लम छैन होइन केही केही माध्यमहरू हामीले जान्यौँ भने प्रब्लम छैन होइन सो मैले यहाँ तपाईँहरूलाई भन्न खोजेको कुरा के हो भने नि जस यो कुराहरू कन्ट्रोल गर्न चाहिँ खोजिराखेको छ गभर्मेन्टले अनि यो कन्ट्रोल कन्ट्रोल गर्न धेरै गाह्रो कुरा हो होइन रेगुले यो भन्दा ब्यान गरेको भन्दा पनि उनीहरूले सर्टेन नियम सर्टेन एउटा रेगुलेसन लिएर आइदियो भने एकदमै चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ यो फर्दर फ्युचरमा बढ्छ र यो टेक्नोलोजीसँग हामी फेरि पछाडि यो भनौँ न क्रिप्टोसँग एनएफटीसँग हामी पछाडि पढ्नु भनेको त हामी पछि पढ्नु हो नि त हजुर हो योभन्दा टाढो हुनु भनेको भने जस्तो यो जुन यो स्क्याम स्किमहरू जुन छ नि यिनीहरूले गर्दाखेरि यो सरकारले एक्ज्याक्ट ब्यान्ड गर्नु परेको हो किन भन्दाखेरि अब नेपालको करेन्सी त बाहिर यो ठगीले गर्दा धेरै गयो नि त लोभ लालच देखाएर होइन अब यो जोतियलहरूले गर्दाखेरि त अब करेन्सी धेरै बाहिर गयो क्रिप्टो करेन्सी आफू नराम्रो त होइन तर यो बिचमा यो स्क्यामिङ गरेर पैसा धेरै बाहिर लगिदियो त्यो मान्छे नठगी हुन् कन्ट्रोल गरौँ भनेर त्यो कन्ट्रोल गराएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई त्यो कन्ट्रोल छ अब यो स्किम पन्जी स्किमलाई गराउने अरू पनि कारण छ होला पञ्च स्किमहरूलाई गराउनै पर्छ तर रियल क्रिप्टो करेन्सीलाई चाहिँ ब्यान गरेर चाहिँ सकिन्न एनएफटी क्रिप्टोलाई चाहिँ गरेर चाहिँ यो गाह्रो हुने कुरा हो सो यो विषयमा हामी अब धेरै लामो छ होइन यो किनभने यो इन्डस्ट्री हो होइन कुरा गर्दै गरौँला है आजलाई चाहिँ हामी night <laughs> okay good night everyone Samip sir भोलि आठ बजे हामी भेट्छौँ अनि त्यस पछाडि हाम्रो आकाश सर भोलि हामी आठ बजे भेट्छौँ सेटुमरो है त गुड नाइट